most valuable player 2010 FIBB Women's Volleyball World Championship. Players number 11 from Russia. 他的进攻成功率还是不错。现在，俄罗斯换上了另外一位高大球员加莫娃上场。这次俄罗斯队的加莫娃果然上场以后呢，发挥出自己高。这次俄罗斯队没有给对方机会，利用身高，那么其中包括十一号加莫娃在内的双人拦网球拦在界内。 是加莫娃，单拦网。这次呢，将对方九号奥里维拉的扣球，又死死的拦在界内。俄罗斯队，那么加莫娃。 everything, forever everything. You want me, go no sleep, gonna keep it all G. On the same team, same damn team. Tell my body. I've been quiet Come on.